eu quero começar pela, pela formação do ser humano. Desde os três anos que eu não, não voltei na, em casa mais nunca. Eu tenho problema é, de depressão desde a infância, assim, nunca foi tratado, né? Eu não tive nenhuma infância. Minha infância passou tão rápido que parece, parece que foi um desenho animado. Eu tava com 15 anos, então eu peguei e saí da casa do meu pai. Aos 8 anos de idade comecei a fumar maconha, comecei a fumar crack, comecei a vender, desandei. Eu Estava brigado com a minha família, comecei a me alcoolizar, eu estava usando. Eu já tive três e cheguei a pedir demissão do emprego. Eu usava todos os tipo anos. Quando eu comecei a usar o crack, eu só sentia prazer em fumar crack, fumar crack. Aí fazemos uma pergunta a nós mesmos. O que leva uma criança de 10, 11, 12, 13 anos chegar ao ponto de sair de casa para morar na rua? Antes de ser um drogado, eu, como os meus amigos, já passamos em várias situações. Por exploração. Governo que não deu muita atenção pra gente, não deu aquela educação ficava assim, toda suja, e todo mundo já falava assim, ah, essa menina é da rua, fica só na rua aí fumando pedra, passa assim, nem olhando pra gente. Todo lugar que eu chegava, o chefe falava assim, pega ladrão, pega ladrão, todo lugar que eu chegava, o povo pensava que eu ia roubar. Aí a sociedade já, já é assustada, e também do jeito que a vida ela publica software de terror. A sociedade vai querer uma resposta, mas a resposta era tirar aquele sujeito da visão dos outros. Bater nos caras, espancar, isso aí não vai resolver. Desde que eu nasci existe tudo isso aí. Entendeu? Violência pra cima, igual a polícia vem agindo aí. Isso aqui não é trabalho de polícia, meu o cara é dependente, precisa de ajuda, o cara é ambiente. E às vezes a gente adoece mais o cara quando se trata ele dessa forma. Quando um cidadão se torna como um viciado, não é só ele que está no jogo, é a família inteira. Antes de eu ser usuário, né, eu via pessoas fazendo coisa assim, roubando coisa, né, e eu, eu até criticava, né, baixa aí o cara já tem na índole pra roubar, né? Mas aí no fim, quando eu comecei a usar crack, até eu roubei. Sua consciência sai fora da realidade. Né? Mas é muito. É menos de 5 minutos. Então, assim, não é um prazer. Eu acho que é só uma agonia mesmo. Uma coisa tão rápida. Quando você vê, você já passou um ano na rua. Ali, você vai ficar naquela ilusão até te dar um estralo na consciência. Porque mesmo o drogado que tá lá, virando a noite e dias, tem horas que ele dá um, estralo na mente, uns piques de consciência assim, e fala, pô, o que, que eu tô fazendo com a minha vida? Isso aí vai mudar, vai mudar, vai mudar, vai mudar. Com algo pra eles fazerem, com algo pra eles fazerem. Cultura, casa, casa, casa. Fazer os prazeres da família, fazer um trabalho deles de aproximação com a família. Amanhã é domingo, amanhã eu até amanhã fumar aqui, vou ver minha família. Todo final de semana eu vou lá em casa eu acho que eu dormi, né? E sonhei que eu tava, tava indo em direção a uma estrada, assim, tava a morte ali, né? Com a mão estendida. Tive que ir até a morte para encontrar a vida aí, né? Eu acordei, assim, aí eu fui direto pra casa. Aí minha mãe já tava daquele jeito, assim, apavorada, né? Ela falou, nós ligamos pro CAPES e eles me deram o endereço aqui do hospital público, assim, que se interna por alguns 20 dias, 30 dias. Eu não fui atrás de ajuda, eu não tive força. A ajuda que veio atrás de mim, entendeu? O Redução de Danos, ele fazia as abordagens na rodoviária do plano piloto e oferecia o cachimbo pro de fumar a pedra. E fazendo a propaganda, fume a maconha e deixe o crack. Depois da maconha, fume o cigarro e deixa a maconha. E depois o cara vai acabar deixando o cigarro, porque cigarro mata e não dá, não dá lombra, ainda não... O que deu para mim, e eu já tô há três anos livre, foi o tratamento do capo é o que funcionou. O resto tudo foi amenização, assim, vamos dizer. As pessoas diziam, diminui, pô, evita amizade, tu um dia vai sair dessa, mas para sair tu tem que criar essas estratégias. As pessoas querem achar uma, uma fórmula mágica para o dependente químico. Envolve questões de educação pública, né? O que está em jogo é a subjetividade do indivíduo, né? Várias vezes pensei de desistir, mas eu tô aí, agora eu tô forte é diferente. É um processo, um dia de cada vez.